Selamat pagi. yuk ngopi? Ngopi? Ini buat ketua grup. <clears throat> anggota grup biar tetap semangat Kita ngopi yummy yummy yummy yummy yummy You say ngebet ngebet ngebet Ain't it ain't it ngebet ngebet ngebet You kita ngopi yummy yummy yummy yummy yummy You kita ngopi yummy yummy yummy yummy